У цій квартирі виросла її мати, вона та її діти. Олена Тимухович, жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета вночі 2 березня. Квартира Олени на п'ятому поверсі першого під'їзду. Внаслідок вибуху, каже жінка, в оселі тріщини на стінах та вирвало труби. В момент обстрілу її вдома не було. Про те, що сталося, дізналася, коли зателефонувала мати. Ми е, з сином у гості пішли вечором. Мені не в этот вечір ночувати. Ну, Ночі подзвонила мама, вона сказала, що будинок е, зруйновано, що вони е, що вона ходить по кімнаті і нічого не може зобразити. Оцепили район і сказали, ну нікого не пускали, навіть по паспорту, по переписці. Пані Олена каже, побачитися з мамою змогли лише зранку. Вона була у шоковому стані Заторможенность, шок. Никто ничего. Все, она вся на таблетках. Все были под, ну, таблетки переуспокоительные, которые, правда, на тот момент не помогали. Ви прийшли зранку. Так. Яка картина тут була? Що пам'ятаєте? Жахіття. Дуже багато людей, дуже багато техніки. Олена Тимохович каже, її мати і досі не може утямитися від пережитого. Приходит осознание, она дуже плаче. Чуть что, сразу плачет. И у нее был инфаркт, только-только стабилизировали ее состояние. Два місяці пройшло. Вона тут вирісла. Дитинство, молодість, вну... я внуки. Усі, Ми всі її підтримуємо дуже, особливо внуки. Я зібрала книги, ікони, її дрібнички. Все. Остальное все ми залишили там. Нам позвонили, сказали, выходите. Все. Собрала я ее жизнь по стенам, которая была вот, 65 лет, она здесь прожила. За словами Олени, влада запропонувала їм житло в гуртожитку або модульному містечку. Втім, вони відмовилися. Нині родина винаймає квартиру. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.